Hoje aqui vai ser carne de porco, molho para macarrão, arroz, feijão, a salada de rúcula. Vou falar pro meu filho arrancar um pé de mandioca para mim comer com carne de porco. Ó a minha chácara, minha cachorrinha, meu gatinho tá por aí. Ó a minha chácara, meus, meus animalzinhos, minha chácara é grande, ó. Passar trator, vou plantar lá em cima. Minha chácara é grandona, não é pequenininha não. Plantar de tudo. Milho, tudo que tiver direita. Minhas mandioca fica lá, ó.